d'estate Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Alla mattina appena alzata In risaia mi tocca E fra gli insetti e le zanzare Chicago. des Mondines. Donc, grazie mille pour la magnifique soirée. Euh, juste pour terminer, c'est une soirée autoproduite, donc euh, nous sommes quatre en fait euh, pour lancer cet album. Et donc, n'hésitez pas à partager toute votre joie avec ces trucs qu'on les appelle les euros, qui de toute façon ils vont devenir digital, donc il faut se libérer. <laughs> ça ne sert plus à rien. C'est vraiment. Oh, même les France fils c'est pas bon. Donc voilà. Sachez que, si vous voulez, l'idée c'est que vous soyez aussi dans les. Euh, je vais mettre un, truc. Là. Le processus artistique. oui, l'échafaud est là. Mais je vais mettre un feuille, si vous voulez mettre aussi votre email je puisse vous envoyer les, euh, les traductions en français de, ces dernières... Euh, Un sur le billet qu'on va mettre ah, Il faut des grands billets <laughs> Non, non, on est en gratuité, mais le que, voilà, au moins, on peut en faire plus souvent des, concerts comme ça. Tu prends les lingots d'or ou pas Forcément. Je crois que il vaut mieux... Euh,